ආයතනයි. ඉතින් MHC අපේ අලුත්ම පියවර හැටියට අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ඔබ වෙනුවෙනුත් නවතම පාඨමාලාවල් මේ වෙද්දී ඉදිරිපත් කරන්නට සකස් කරලා තියෙනවා. සකස් කරමින් යනවා සමහරක් පාඨමාලාව. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි කියලා හිතච්ච නිසා තමයි මේ විතර වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කරන්නට හිතුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ළඟ ළඟම එනවා මේ ටොපික් විභාගයක් ටොපික් විභාගේ. ඉතින් මේ ටොපික් විභාගෙට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ මේ ටොපික් කියන්නේ මොකක්ද ඊළඟට අපි ටොපික් කළ යුත්තේ ඇයි කියන මේ ගැටලු රාශියක් තියෙනවා සමහරක් අයට. ඉතින් ටොපික් ක්ලාස් එකක් අපි ලංකාවේ වෙනුවෙන් MHC අපි පවත්වනවා කියලා දැනුම් දුන්නාට පස්සේ ගොඩ දෙනෙක්ට ගැටලු තිබ්බා. ඉතින් මට ඉදිරිපත් කරපු ගැටලු වලට එකින් එකට විසඳුම් මේ වීඩියෝව මගින් ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. ඉතින් අපේ පාඨමාලාව කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ? අපේ පාඨමාලාවත් සමග කොහොමද ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි? ඒ විතරක්ම නෙමෙයි ටොපික් විභාගය අපි ඇයි කළ යුත්තේ නේද? තවත් විභාග තියෙනවනේ නේද? කොරියානු භාෂාව ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි? එහෙම නැත්නම් අපි ටොපික් විභාගයයි කරන්න ඕනි කියන මේ සියල්ලට මේ වීඩියෝව හරහා ඔයගලන්ට තොරතුරු එහෙම නැත්නම් පිළිතුරු අරගෙන එන්නට හිතුවා. එහෙමනම් බලමු. මොකද්ද මේ ටොපික් කියන්නේ කියන එක සහ මේ ටොපික් විභාගේ ඇයි අපි කරන්න ඕනේ? ඉතින් අපි මොන වගේ වයසකදීද මේක කරන්න ඕනේ කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව මේ වීඩියෝ හරහා දැනුවත් වෙමු. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේ විදිහට සකස් කරගෙන ආව පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ ටික බෙදා ගන්න කියලා. බලමු. ඔයගොල්ලෝ ඉඳලාම ඔව්. ටොපික් කියලා කියන්නේ කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය පරීක්ෂණය. ටොපික් එහෙම නැත්නම් මේ කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණය කියන එක ඇත්තටම ඔයගලන්ට නිතර නිතර ඇහෙන දෙයක් වෙන්න ඇති විශේෂයෙන්ම මගේ මේ page එකත් එක්කලා FB page එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකත් එක්කලා එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා දැනුවත් වෙනවා ඇති මේ කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ගැන. මොකද කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය කියලා කියපු ගමන් අපිට ඇහෙන්නේ EPS topic එකනේ EPS topic එක. එහෙම නැත්නම් කොරියාවට වැඩ කරන්න එන කට්ටිය ලියන විභාගේ. ඉතින් මේක විභාග දෙකක් කියන එක මම අද ඔයගලන්ව දැනුවත් කරනවා. කොහොමද අපි මේ දෙක වෙනස හඳුනාගන්නේ සහ මේ දෙක අපි මේ දෙකෙන් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ මේ දෙකෙන් මොකද්ද වැඩට යන අය කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන මම පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේ ළඟ ළඟ එන විභාගේ 89 වෙනි කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණය 89 වෙනි වරට පවත්වන එක. ඉතින් මේක ගැන මම මේ විදිහට හැඳින්වීමක් කරන්නට කැමතියි ඔයාලට. ටොපික් කියලා කියන්නේ test of proficiency in Korean. කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතාවය. එහෙම නැත්නම් කොරියානු භාෂාව ඔයාලට කොච්චරක් හසුරවන්නට පුළුවන්ද? ලිවීම, කියවීම, සවන් දීම යන අංශවලින් ඔයගලන්ට කොපමණ මේක මොන වගේ දැනුමක්ද මොන වගේ මට්ටමකට දැනුමක් තියනවාද කියන එක තමයි මේ විභාගය මගින් මැන බලන්නේ. හොඳයි. බලන්න EPS topic. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. EPS topic කියන්නේ මොකක්ද? ඊළඟට topic කියන්නේ මොකක්ද? බලමු අපි. EPS topic කියලා එකක් තියෙනවා. topic කියලා එකක් තියෙනවා. මේ EPS කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද ඔකට අපි කියන්නේ? කොරියාවට සේවකයෝ එනවා. E9 කියන වීසා කාණ්ඩය යටතේ කොරියාවට වැඩට එනවා සේවකයෝ. ඉතින් මේ අය මේ EPS කියන විභාගේ ලියන්නට ඕනේ. EPS කියන විභාගේ. EPS topic කියලා කිව්වහම හෝයොන් හෝගාජේ ශියොම් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුනන්නේ කොරියානු භාෂාවෙන්. හෝයොන් හෝගාජේ කියන එක එහෙම නැත්නම් employment permit system කියන එක. EPS කියලා කියන්නේ employment permit system. එහෙම නැත්නම් මේ permit එකක් දෙනවා work permit එකක් දෙනවා කොරියාවේ වැඩ කරන්න. මේ work permit එක issue කරන්නේ මේ topic කියන EPS topic කියන විභාගයේ සමත් වෙච්ච ඔයාලට. ඉතින් ඒක තමයි EPS topic කියන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති screen එකේ EPS topic කියන්නේ ඒක. තව විභාගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ටොපික් එක. EPS of topic සහ topic කියන විභාග දෙක වෙනස්. මේ EPS topic තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ E9 කියන වීසා කාණ්ඩයට වැඩ කරන්නට එන අය. E9 e කියන වීසා කාණ්ඩය යටතේ කොරියාවට වැඩ කරන්න එන ළමයි කරන්නේ මේ විභාගය. එහෙනම් මේ topic කියන්නේ මොකක්ද? ඔව්. ටොපික් කියන්නේ test of proficiency in Korean කියන එක. කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය. මේකෙන් මේ EPS කියන Employment Permit System කියන කෑල්ල කැඩිලා අයින් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඕගලන්ට පේනවා ඇති. ඒකට හේතුව තමයි මේක විභාගෙ මේ විභාගෙ ලියලා කොරියාවට වැඩ කරන්න නෙමෙයි එන්නේ වෙනත් වෙනත් හේතුන් වලට. විශේෂයෙන් කොරියාව ඇතුලේ ඉන්න ළමයින්ට ටොපික් කියන විභාගය ලියලා ඕගලන්ට රැකියා එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ගේ වීසා එක මාරු කරන්න. ඉන්න ඉන්න E9 කියන වීසා එකෙන් වෙනත් E7 හෝ වෙනත් වීසා වලට F කියන ඒ වීසා කාණ්ඩ වලට මාරු වීමේ හැකියාව මේ ටොපික් විභාගයේ සමත් වෙන ඕගලන්ට තියෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඉන්න ඔයාලටත් විවිධ හේතු විවිධ වාසි තියෙනවා මේ ටොපික් විභාගයේ සමත් වීමෙන්. අපි බලමු මොනවද ඒ වාසි කියලා එකින් එකට. දැන් ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ විභාග දෙක වෙනස් කියන එක. ටොපික් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? ටොපික් ටොපික් කියලා කියනවා. අපි මේක කරන්න ඕනි එකක්ද? අපි මේක නොකළොත් මොකද? එහෙම කියලා හිතන අවස්ථාවල් තියෙන පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු අපි මේක කරන්න ඕනි ඇයි කියලා. හකොත් අධ්‍යාපනය. කොරියාවට අධ්‍යාපන දොරට විවර කරගන්නට තියෙන පාලමක් තමයි ටොපික් කියලා කියන්නේ. මේ පාලම හරහා ඔයගලන්ට කොරියාවට ගොඩවදින්නට පුළුවන්. ටොපික් කියන පාලම හරහා. ඉතින් ටොපික් කියන්නේ ඇත්තටම ద్వාරයක්. එහෙම නැත්නම් දොරටුවක් ඔයාලට කොරියාවේ අධ්‍යාපනය විවෘත වෙන. කොරියාවේ අධ්‍යාපනය ලබන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා ගත කරන්න ඕනේ. ටොපික් වලින් ආරම්භ කළ යුතුයි. එහෙමනම් දැනට A level සමත් වෙලා ඉන්න පුතාලා වෙන දුවල වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම එහෙමත් නැත්නම් අපි වැඩිදුර අධ්‍යාපනය දැනට අපිට බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා අපි මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකකට යනවා PhD එකක් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් නේද අපි දන්නේ නැහැ PhD එකට ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කොරියාවේ තියෙනවා නමුත් ඔයගලන් කොරියානු භාෂාව ඔයගලන්ට පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා ඔයගලන්ගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට එහෙමනම් අධ්‍යාපනය ලබන්නට මේක පාලමක් කරගන්න ටොපික් විභාගය මේක ඔයගලන්ගේ පළමු පියවර වෙන්නට පුළුවන් ටොපික් විභාගයට අපි ඇයි මුහුණ දිය යුත්තේ දෙවැනි එක ජියෝ රැකියා අවස්ථා ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙද්දී කොරියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ලොකු බැඳීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා නේද? මෑත කාලයේ වෙද්දී බැඳීම ගොඩක් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා සහ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා පෙරටත් වඩා. ඉතින් ඒ වර්ධනය තවදුරටත් තවදුරටත් වර්ධනයේ තව අඩියක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා කොරියාව තුල Uh, sorry ශ්‍රී ලංකාව තුර කොරියානු කර්මාන්ත ශාලා බිහි වෙන්නට පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉදිරියේදී තව ගොඩක් අවස්ථා අපිට දකින්නට පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් ඕගලන්ට රැකියා අවස්ථා හිමි කර ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව තුල හෝ වේවා කොරියාව තුල හෝ වේවා රැකියා අවස්ථා රැකියා අවස්ථා ලබා ගන්නට මේ ටොපික් විභාගය ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තව හේතුවක් ඇයි අපි ටොපික් විභාගය සමත් විය යුත්තේ කියන්නට. ජියොබ්. ජියොබ් කියන්නේ රැකියාව. රැකියාව දුරට ඔයගලන්ට විවෘත කරගන්නට ටොපික් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. මීළඟ කරුණ බලමු. ඉමින්. ඉමින් කියලා කොරියානු භාෂාවෙන් කියන්නේ සංක්‍රමණය. කොරියාව තුළ ඇත්තටම දිනෙන් දින සංක්‍රමණිකයන් විදේශ සංක්‍රමණිකයන් වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම කොරියාවට ලේසි පහසු නැහැ කොරියාවට එන්න. නමුත් කොරියාවට ඇවිල්ලා කොරියානු ජාතිකත්වය ලබා ගන්න හෝ වේවා ස්ථිර පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න මේ ටොපික් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. ඉතින් එහෙමනම් ටොපික් එතරම්ම වැදගත් කියන එක ඔයගලන්ට තේරෙන්නට ඇති. කොරියාවට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමන්ගේ අනාගතය හදාගන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් කොරියාව තුල ඔගොල්ලෝ කළ යුතුම වන්නේ ටොපික් විභාගය. තවත් විභාග තියෙනවා අපි ආවට පස්සේ ඒවා ඉදිරියට කතා කරමු. ටොපික් කියන්නේ මේකට පළමු පියවර වෙන්නට පුළුවන්. භාෂාව කියන එක කොරියාව තුළ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. ඒ නිසාම ටොපික් ඔගලන්ගේ කොරියාව තුළ ජීවිතය සකස් කරගන්න බලාගෙන ඉන්න ඔයාලට පළමු පියවර හැටියට තමයි මම සලකන්නේ මේ ටොපික් විභාගය. එහෙමනම් ඉතින් ඔයගලට තේරෙන්නේ නැති මේ කරුණු තුන. අපි ටොපික් කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? අධ්‍යාපනය ලබන්නට, රැකියාවක් ලබා ගන්නට සහ සංක්‍රමණය කරන්නට. කොරියාවට. හොඳයි. එහෙමනම් මේ කරුණු තුන මතක තියාගෙන අපි ටොපික් ගැන තව දුරටත් හොයලා බලමු. මේ ටොපික් කියන විභාගය ඇත්තටම ඉතාමත් ලේසියි. මේ ටොපික් 1 2 කියලා කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. පන්තියට සහභාගී වෙන ළමයින්ට මම මේ ටොපික් විභාග දෙකේ වෙනස්කම විභාගයේ දැන් අපි EPS ටොපික් එකයි ටොපික් එකේ වෙනස තේරුම් ගත්තානේ. ඒ ටොපික් එකත් කොටස් වලට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ දැනුම අනුව, මට්ටම අනුව ටොපික් එකත් කොටස් වලට බෙදෙනවා. ඉතින් මේ අනුව අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු. දැන් අපි මගේ ක්ලාස් එක මම ආරම්භ කරන්න පළවෙනියටම පන්ති ආරම්භ කරන්නට යන්නේ ටොපික් 1 එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ටොපික් 1 කියන කොටසෙන්. එක දෙක කියලා කොටස් දෙකකට බෙදලා. ඉතින් ටොපික් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කළොත් එහෙම ටොපික් එකේ මොනවද තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. කරුණු කාරණා. තික්කි කියලා. එහෙම නැත්නම් සවන් දීම කියන පේපර් එක තියෙනවා. සවන් දෙන්නට තියෙනවා. මේක විනාඩි 40ක් ඇතුළත පවත්වන විභාගයේ සවන් දීම. ප්‍රශ්න 30ක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න 30ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 30ට 100න් තමයි ලකුණු දෙන්නේ. ලබා දෙන්නේ. විනාඩි 40ක් ඇතුළත ප්‍රශ්න 30කට උත්තර දෙන්න ඕනි. මේකට ලකුණු 100ක් ලැබෙනවා ඔයාලට. ඒ තමයි සවන් දීම් ප්‍රශ්න පත්‍රය. මේ ටොපික් එක ගැන කතා කරන්නේ. ඊළඟට ඉල්ටි කියලා අපි හඳුනනවා කියවීම. කියවීම ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඒ කියන්නේ කියවලා උත්තර ලියන්න තියෙනවා. මේ කියවීම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 60කින් සමන්විත වෙනවා. ප්‍රශ්න sorry සමා වෙන්න ඕනේ විනාඩි 60ක් තුල ලියන්නට ඕනි ප්‍රශ්න 40කින් සමන්විත වෙනවා. කියවීම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 40කින් සමන්විත වෙනවා විනාඩි 60ක් ඇතුළත ලියන්නට ඕනේ. මේකටත් ඔයගලන්ට ලකුණු 100ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය 200න් තමයි ටොපික් 1ද 2ද කියලා ඔයගලන්ට තීරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටොපික් 1 විභාගයේ මට්ටම් තියෙනවා. පළවෙනි මට්ටමට සමත් වෙනවාද දෙවෙනි මට්ටමට සමත් වෙනවාද කියලා තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ දෙකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රශ්න මොනවද මේ ප්‍රශ්න මොනවද ඇත්තටම අපිට උත්තර ලියන්න දෙන්නේ වසන වලින් උත්තර ලියන්න දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් බහුවර්ණද ප්‍රශ්නද කියන එකට උත්තරේ තමයි මේ තියෙන්නේ කෙග්වංශික ප්‍රශ්න එන්නේ ඒ කියන්නේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න උත්තර හතරක් තියෙනවා උත්තර හතරෙන් නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න තමයි එන්නේ හරිම ලේසි ඉතින් අපි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට මගේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන ඕගලන්ට මම පැය 35ක පන්තියක් තමයි පවත්වන්නේ පැය 35ක් පුරාවට ටොපික් එකෙන් උපරිම රිසාල්ට් එහෙම නැත්නම් උපරිම හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට මම ඔයාලට උපකාර කරනවා. පන්තිය ගැන ඉදිරියට කතා කරමු. විභාගයක් ළඟ ළඟ එනවා කියලා කිව්වනේ. කවද්ද මේ විභාගෙ තියෙන්නේ? ඇත්තටම ළමයි ටොපික් විභාගය කොරියාව තුළ වසරකට 6 වතාවක් විතර තිබ්බට කොරියාවෙන් එපිට එහෙම නැත්නම් විදේශීය රටවල ටොපික් විභාගය තියෙන අවුරුද්දකටම තුන් පාරයි. EPS topic එක නෙමෙයි topic විභාගය අවුරුද්දකට තුන් පාරක් තියෙනවා. ඉතින් ඉන් එක් පාරක් තමයි මේ ආරම්භ වෙන්නේ 20යි 23 ජූලි 9 වෙනිදා දැනට එකක් මම හිතනවා පහුවෙලා තියෙනවා දෙවැනි විභාගය හැටියට විදේශයක පවත්වන දෙවැනි විභාගය හැටියට ටොපික් විභාගය හැටියට ජූලි 9 වෙනිදා විභාගය පැවැත්වීමට නියමිතයි. ජූලි 9 වෙනිදා 20යි 23 ජූලි 9 වෙනිදා. ඉතින් මේ සඳහා අපි ලියාපදිංචි විය යුතු කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඉතින් මීළඟ විභාගය ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේ ජූලි 9 විභාගෙ මිස් වුණොත් 10 වෙනි මාසේ තවත් විභාගයක් තියෙනවා. 10 වෙනි මාසේ තවත් විභාගයක් තියෙනවා. මේ විභාගෙ මිස් කරගන්න එපා ඇත්තටම මේක ඔයගලන්ට අත්‍යවශ්‍යයි නම් මේ විභාගෙට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි වෙ යුතුයි. ඉතින් අපි බලමු මේ විභාගෙට ලියාපදිංචි වෙන නම් ලිය කියවිලි තියෙනවද නේද? මොනවද මේක කොහොමද මේකට අපි ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහපු කාරණාවක් තමයි මිස් මේකට කොහොමද අපි ලියාපදිංචි වෙන්නේ හා ඔයාගේ ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන් අපිට ලියාපදිංචි වෙන විදිහ කියලා දෙන්න අපි මේක ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා මගෙන් ළමයි ප්‍රශ්න අහනවා ඉතින් ඇත්තටම මේක තමයි එකම ක්‍රමය ලියාපදිංචි වෙන ක්‍රමය ඔයගලන්ට පේනව ඇති අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන්නට පුළුවන් ඔයාලට විභාග අයදුම් පත මම මේ සමග ඔයගලන්ට දානවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට දානවා මේ වීඩියෝවත් සමග බලන්න ඔයගලන්ට પાස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප දෙකක් අවශ්‍යයි. පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප දෙකක් තියෙනට ඕනි ඔයාලගේ විභාගයට අයදුම් කරද්දී මීළඟට විභාග ගාස්තුව ගැන කියනවා නම් රුපියල් 400ක් තමයි විභාග ගාස්තුව ටොපික් 1 විභාගයට මම කියවන ටොපික් 1 සහ 2 කියලා විභාග දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ ළමයි මට්ටම් වලින්, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම ටොපික් ගැන ඕගොල්ලන්ට තියෙන දැනුම කොච්චරද කියන එක අනුව තමයි මේ විදිහට දැනුම බෙදන්නේ ඕගොල්ලන්ව. ඉතින් ඔයාලා එකෙන් තමයි ආරම්භ කරන්නට ඕනේ. හෝඩියේ සිට මූලික ව්‍යාකරණ ඉගෙනගෙන එකෙන් තමයි ආරම්භ කරන්නට ඕනේ විභාගය කරන්න. දෙ ටොපික් එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවටම සම්බන්ධ වෙ යුත්තේ. හොඳයි. ටොපික් දෙක විභාගේ ලියන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට රුපියල් 5000ක විභාග ගහස්තුවක් ගෙවන්නට ඕනේ. මේවා ගෙවන්නට පුළුවන් ඇත්තටම මුදලින්. ඕගොල්ලන් කෑෂ් අතේ අරගෙන යන්නට ඕනේ. මුදල් නෝට්ටු. මීළඟට වළංගු ගමන් බලපත්‍රය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහනවා මිස් ලංකාවේදී ටොපික් ලියන්න අපිට ජාතික හැඳුනුම්පත තියෙන්න ඕනේද කියලා. නැහැ. sorry ජාතික හැඳුනුම් පොත තියෙන්න ඕනේ ගුවන් කලම්ප ගමන් පත්‍ර බලපත්‍ර එහෙම නැත්නම් මේ પાස්පෝර්ට් එක අපිට තියෙන්න ඕනේද මිස් කියලා අහලා ඉන්නවා. ඇත්තටම ඔයාලට પાස්පෝර්ට් එක තියෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. પાස්පෝර්ට් එක නැතුව හෝ ඔයගලන්ට ඔයාලගේ ජාතික හැඳුනුම් පතේ විභාගයට ලියන්නට හැකියාවක් තියෙනවා ටොපික් විභාගයට. ඉතින් මේක මම හිතනවා ඔයගලන් ගොඩක් දෙනෙක්ට දැනගන්නටම අවශ්‍ය වෙච්ච කාරණාවක්. ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එක නැතුව හෝ විභාගයට නම් ආයුධම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හ්ම් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනි කාරණාවක් මේක. විශේෂයෙන්ම මම ටොපික් කොරියාවේදී ලියන අයටත් කියන දෙයක් තමයි ඔයාලගේ අයදුම්පතේ නම ඔයගොල්ලෝ අයදුම් පත්‍රයක් පුරවනවනේ දැන් මේකට ලියාපදිංචි වෙන්න. ඔය අයදුම් පත්‍රය පුරවද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයේ සහ ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම් පත නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ මේකේ තියෙන නමත් එක්ක ඔයාගේ අයදුම් පතේ නම සමාන විය යුතුයි. වැරදිලාවත් වැරදිලාවත් අකුරක් හෝ වැරදිලා තිබොත් එහෙම රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ අයදුම් පත. එහෙම නැත්නම් ඔක හදාන්නට ගොඩක් කරදර වෙන්න පුළුවන්. මොකද රටවල් දෙකක් අතර කරන දෙයක් නිසා එකක් කරදර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ආයුධම් පත්‍රයේ නම ලියනකොට ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම් පතේ තියෙන නම ඒ විදිහටම හෝ ගමන් බලපත්‍රයේ තියෙන නම ඒ විදිහටම ලියන්නට වග බලා ගන්න. ඊළඟ කරුණ ඇත්තටම දැන් ගොඩක් කතා කිව්වනේ මම නේද? විභාගයට ලියාපදිංචි වෙන්න කියලා කිව්වා, ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. මේ විභාගෙ ලිව්වොත් මොනවද ඔයගලන්ට ලැබෙන බෙනිෆිට්ස්? එහෙම නැත්නම් වාසි ගැන කතා කරා. මේ ළඟට කතා කරන්න කැමති ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනි කාල සීමාව ගැන. ඒක නම් චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාවක්. මොකද කියලා කියනවා නම් මේ එන සඳුදා ඉඳලා තමයි ආරම්භ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ හෙට අනිද්දා සඳුදා කියන්නේ 8 වෙනිදා, මැයි 8 වෙනිදා සිට මැයි 16 දක්වා ස්ක්‍රීන් එකේ දක්වලා තියෙනවා වගේ මැයි 8 සිට මැයි 16 දක්වා ඔයාලට මේ විභාගයට නැත්නම් ලංකාවේ පැවැත්වෙන ටොපික් විභාගයට ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ වෙලාවල් වලටද? පේනවා ඇති ඔයාලට. සතියේ දිනවල පෙරවරු 10 සිට 11:30 දක්වා සහ පස්වරු 1:30 සිට 3:30 දක්වා පමණයි ඔයාලට ලියාපදිංචි වෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. මේක මතක තියාගන්න. කාල සීමාව සහ වේලාව මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊළඟට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ආයුධම්පත් වාරගන්නේ නැත. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල ආයුධම්පත් පාරගන්නේ නැහැ කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාවක්. එහෙමනම් සතියේ දිනවල ඔයාලගේ ආයුධම් පත්‍රය අරගෙන උදේ 10 ඉඳලා 11:30 දක්වා කාලෙට හෝ එකේ ඉඳලා පස්වරු 1:30 ඉඳලා 3:30 දක්වා කාලෙට ගිහිල්ලා බාර දෙන්න ඕනි. කොහෙටද බාර දෙන්න ඕනි? ඊළඟට හමු. ඔයාලා බාර දීත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන කොරියානු තානාපති කාර්යාලයට. කොරියානු තානාපති කාර්යාලයට. ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන කොරියානු තානාපති කාර්යාලයට. ඇත්තටම ලංකාවේ කොරියානු තානාපති කාර්යාලය තියෙන්නේ කොහෙද? මේ ගැන ඔයගලන්ට ගැටලු ඇති. ඔන්න ඒකට විසඳුම. මෙන්න තියනවා ලිපිනේ. මේ තමයි කොරියා ලංකාවේ තියෙන කොරියානු තානාපති කාර්යාලයේ ලිපිනේ. මෙන්න මේකට තමයි ඔයාලගේ අයිදුම්පත් අරගෙන යන්නට ඕනේ. ලිපිනේ හැටියට නොම්බර 98 ධර්මපාල මාවත කොළඹ 7. ඇත්තටම මේක කොළඹ ඉන්න අයට නම් දැන් අපිට උනත් කොළඹ ඉන්න කාලේ ඉතින් අපි ජීවත් වුනේ කොළඹ නිසා අපිට මේක මේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. අමුතු තැනක් නෙමෙයි. නමුත් ගම්වල ඉන්න ඔයාලට මේක හොයාගෙන ඉන්න ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. පිටකොටුවට ඇවිල්ලා 138 බස් එකකට නගින්නත් පුළුවන්. නුගේගොඩ පැත්තෙන් එන අයට 138ක නගින්නත් පුළුවන්. හයිවේ එකේ ඇවිල්ලා හයිවේ එකේ ඇවිල්ලා එන බහින කෙනෙක්ට කොට්ටාවෙන් 138 බස් එකේ නැගලා අපි දන්නවා නේද මේ පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි එක එහරිය තියෙන්නේ මට මතක හැටියට මම කාලෙකින් ලංකාවට ගිහලා මේ මෑතකදී ගියා ඒනට ගොඩක් වෙනස් වෙලා ලංකාව. ඉතින් ඔයාලට මේ ඕන කෙනකින් අහගන්න පුළුවන් තැන කොහෙද කියලා ඔය ග්ලාස් හවුස් එහෙම නැත්නම් පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි එක හරියෙන් බැස්සහම තැන පෙන්නයි ඔයගලන්ට ධර්මපාල මාවත කොළඹ හත ලිපිනේ 98 අංක 98 ධර්මපාල මාවත කොළඹ හත කියන ලිපිනේ කොරියානු තානාපති කාර්යාලය පිහිටා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොරියානු තානාපති කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ ආයුධම් පත්‍රය බාර දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු කාරණා රාශියක් මම කතා කරා කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙම කරුණක් සඳහන් වෙනවා. ආයුධම් කරු හැර වෙනත් අයෙක් විසින් ආයුධම් පත්‍ර බාර දෙනු ලබන්නේ නම් ඔගොල්ලෝ බිසි වෙන්න පුළුවන් නේද? අපේ ළමයාට මොකක් හරි කාරණාවක් නිසා කොළඹෙන්න බැරි වෙනවා. එහෙමනම් අම්මා අම්මා හරි තාත්තා හරි කවුරු හරි ඇති වෙනම වෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙමනම් කොහොමද කරන්න ඕනේ? ළඟම ඥාතියෙකුට පමණක් අයදුම් පත්‍ර බාර දිය හැකියි. ළඟම ඥාතියෙක් වෙනෝනේ. අම්මා හෝ තාත්තා හෝ අයියා හෝ එවගේ. එහිදී ඔහුගේ හෝ ඇගේ උපැන්න සහතිකයේ හෝ විවාහ සහතිකයේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සහ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රය අවශ්‍යයි. අපි කිව්වා අම්මා තාත්තා යනවා කියලා. අම්මා තාත්තා යනවා නම් අම්මගේ තාත්තගේ birth certificate එක. එහෙම නැත්නම් උපැන්න සහතිකයේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක්. එහෙම නැත්නම් විවාහ සහතිකයේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක්. හෝ සහ සම වෙනවනේ. හෝ නෙමෙයි. සහ ඒ උපැන්න සහතිකයේ හෝ විවාහ සහතිකයේ කොපියක්. ඉංග්‍රීසි කොපිය. ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක්. සහ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රය අත්‍යවශ්‍යයි වෙන කෙනෙක් නම් අයදුම් පත්‍රය බාර දෙන්නේ කොළඹට එන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නම් සමහරට වැඩිහිටියෙක් නම් එන්නේ ළඟම ඥාතියෙක් වෙන්නට ඕනේ මේ ළඟම ඥාතියාගේ උපැන්න සහතිකය හෝ විවාහ සහතිකය සහතිකයේ ඉංග්‍රීසි පිටපතක් සහ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රය අත්‍යවශ්‍යයි කියලා කියනවා ඊළඟට අදාළ විභාගයේ දැන්වීම අමුණා අදාළ විභාග අදාළ විභාග දැන්වීමේ අමුණා ඇති අවසර දීමේ පත්‍රය authorization ලිටරර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ඕගලන්ට ඒ කියන්නේ ඒ හුට බලය පවරනවා ඕගලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේ ඕතරයිසේෂන් ලිටරර් එකත් මේ සමග බාර දෙන්නට ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න. ඉතින් වෙන කෙනෙක් නම් එන්නේ මේ කරුණු කාරණා සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඉතින් මම හිතනවා අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කාරණා රාශියක් මම කතා කරා කියලා ඔයාලට ටොපික් විභාගය ගැන. එහෙමනම් තවත් කරුණක් සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ තමයි. MHC අපි දැනට කාලයක් තිස්සේ කොරියාව තුලදී කොරියාව තුල කොරියානු භාෂා දැනුම ලබා දෙනවා. කොරියාවේදී වීසා අලුත් කරන්න ඕනි අපේ සිංහල ශ්‍රී ලාංකික සහෝදර සහෝදරයන්ට වීසා අලුත් කරගන්න වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙනත් වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා කොරියානු භාෂා දැනුම ලබා දෙනවා දැනට අවුරුදු දෙකක හෝ තුනක කාලයක් මට මතක හිටිය 2019 විතර ඉඳලා අපි කරනවා මේක 2019 වගේ කාලයක සිට පවත්වාගෙන එනවා. ඉතින් දැන් අපි අලුතෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඔබටත් MHC සමග සම්බන්ධ වීමේ හැකි සම්බන්ධ වීමට දොරටු විවෘත කර දෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් MHC සමග ශ්‍රී ලංකාවේ සිටත් ඔබට සම්බන්ධ විය හැකියි. MHC අපි we drive your future dreams. අපි ඔබගේ අනාගත අනාගත සිහිනය කරා ඔබ කැඳවාගෙන යනවා. එක්වන්න අප සමග. එහෙමනම් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් MSc කොහොමද ඔයගොල්ලොත් එක්කලා එකට එකතු වෙන්නේ? තුන් තාක්ෂණය හරහා තමයි අපි අපි පන්ති පවත්වන්නේ. ඉතින් ඔබ වෙනුවෙන්ම topic 1 පාඨමාලාවක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම Zoom තාක්ෂණය හරහා. ඉතින් ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ ලංකාවේ? කොයි කොනේද ඉන්නේ? ඒතන සිට කොරියාවේ ඉන්න අප සමග එක්විය හැකියි ඔයගලන්ට. Zoom තාක්ෂණය හරහා. ඉතින් කවද්ද මේ පන්තිය පවත්වන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9 සිට එක දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් උදෑසන 9 සිට එක දක්වා MHC අපි එනවා ඔයාලත් එක්කලා කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න. ඔව්. ඔයාලට අත්වලක් වලට අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් කොහොමද මේ පන්තිය පවත්වන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? ඊටමත් සරලව ස්වර සහ ව්‍යංජන වල සිට ස්වර සහ ව්‍යංජන වල. ඉතින් කොරියානු හෝඩිය ඔයගලන් දන්නවා සකස් වෙලා තියෙන ස්වර සහ ව්‍යංජන වලින්. ඉතින් මේ ස්වර සහ ව්‍යංජන වලින් ආරම්භ කරලා ටොපික් එක එක්වරින් එකවරින් එකපාරින් සමත් වෙන්නට පුළුවන් ආකාරයට තමයි අපි සියලු පාඩම් සකස් කරලා තියෙන්නේ. පහසු සහ ඉතා සරල ඒ වගේම පැහැදිලි සුපැහැදිලි ඉගැන්වීමේ රටාවක් සමගින් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ටොපික් එක පාඨමාලාව සමගින්. 不对 ඇත්තටම පන්ති වේලාවට සහභාගී වෙන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නේද? ගොඩක් වෙලාවට මගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුව දැන් පහුගිය දවස්වල පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරාට පස්සේ ගොඩාක් අපිට ඇමතුම් ගලාගෙන ආවා. ඉතින් මේ ගොඩ දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි පන්ති වේලාවටම පන්තියට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් මොකද කරන්නේ මිස් කියලා. ඉතින් ඒකට පිළිතුරක් තියෙනවා. MHC අපිටම වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙබ් අඩවියට අපේ සියලුම පාඨමාලාවල් වල වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට නැවත වතාවක් බලන්නට හැකියාවකුත් තියෙනවා පන්තියට සහභාගී සහභාගී වෙච්ච වෙන අයට පහ සහභාගී වෙන්න බැරි වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දිනට පන්තියට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට වීඩියෝ පාඨමාලාව සඳහා සහභාගී විය හැකියි. ඉතින් වෙබ් අඩවිය ගැන මම වැඩිපුර විස්තර කරන්නට යන්නේ නැහැ. අපගේ වෙබ් අඩවියේ topic 1 එකට අදාළ වෙච්ච වචන සියල්ල අපි සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා ලබා දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. ඒ වගේම අපි අලුත්ම පාඨමාලාව මේ topic 1 අලුත්ම පාඨමාලාව සඳහා අපි ව්‍යාකරණ විශේෂ ආකාරයට ඔයගලන්ට සරල පැහැදිලි කිරීම කරන්නට ව්‍යාකරණ අපි වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට අපි නිබන්ධනයක් සරල සියලුම පාඨමාලාවට අදාළ මුන් පොප් එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යාකරණ සඳහන් කරපු නිබන්ධනයක් ඔයගලන්ගේ අතටම ලැබෙන්නට අපි සලස්වනවා මේ පාඨමාලාව සඳහා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න කෙනෙක්ට මේ සෙනසුරාදා උදෑසන 9 සිට 1 දක්වා සහභාගී වෙන්නට බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට වෙබ් අඩවිය හරහා නැවත පන්තිය නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් MSc අපිත් එක්කලා එකතු වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නට පුළුවන්. ඒ අයටයි මේ ආරාධනාව. MSc අපිත් එක්කලා එකතු වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 01 01 ආ සමා වෙන්න ඕනේ 0.1 කියලා කියලා බෑනේ නේද මේකේ පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා ෆෝන් නම්බර් එකේ මම ෆෝන් නම්බර් එක හරියට ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නම් අපේ මේ සටහනේ පොඩි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා ඔයගලන් ලංකාවෙන් ලංකාවෙන් කෝල් එකක් ගන්නවා නම් හෝ WhatsApp හරහා සම්බන්ධ වෙනවා නම් 02 82 1.0යි 72 18යි 34.04 02 82 0.82යි 1.72යි 72.18යි 34.04 කියන දුරකථන අංකෙන් අපිව අමතන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අපි ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සමග මම පහලින් වීඩියෝ ඔබ සමග පහලින් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඉතින් මේ ඊමේල් ලිපිනේ හරහා ඔයාලට අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පාඨමාලාව සඳහා සකස් වෙච්ච නිබන්ධනය ගැන පොඩි විස්තරයක් කරනවා නම් කොහොමද මේ නිබන්ධනය සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Mm, ඔව් අපේ අලුත්ම ටොපික් පාඨමාලාව සඳහා අපි නිබන්ධනය මේ විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ නිබන්ධන ඔයගලන්ගේ නිවසටම අපි ඉතා පැහැදිලිව සකස් කරපු ව්‍යාකරණ සියල්ල අඩංගු වන නිබන්ධනය මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ නිවසටම ලැබෙන්නට සලස්වනවා තැපැල් මාර්ගයෙන් ඉතින් කොරියානු හෝඩියේ සිට ආරම්භ වෙලා කොරියානු හෝඩිය උච්චාරණ ක්‍රම ගැන ඊළඟට අපි මේ කොරියානු හෝඩිය කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන කියන මේ සියල්ල සමගින් සියල්ලෙන් ආරම්භ වෙලා අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා මේ විදිහට පාඨමාලාව ටොපික් වලට අදාළ වෙච්ච සියලුම ව්‍යාකරණ සහ වාග්මාලාව අපගේ මේ පාඨමාලාවට අයත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගලන්ට මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි ටොපික් විභාගය එකවරින් අපි කොහොමද ගොඩදාගන්නේ කියන එක. ටොපික් 1 විභාගය එකවරින් ගොඩදාගන්න My Hangul Cafe සමග එකතු වෙලා එහෙම නැත්නම් MHC අපි සමග එකතු වෙලා ඔයගලන්ට හොඳ ගමනක් තියෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔයගලන්ට ගැටලු තියෙන අය කමෙන්ට් තීරයේ කමෙන්ට් කරන්නටත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනමම මෙසේජ් කරන්න මම කලින් කියපු ඉදිරිපත් කරපු අපේ දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් email address එක තියෙනවා msc. arch95 at gmail.com කියන email address එකක් තියෙනවා. අපේ MHC වෙනම අපේ page එකේ email address එක තියෙනවා. ඒකටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපේ email address කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් අපේ page එකෙන් බලන්න අපේ දුරකථන අංක ඔයගලන්ට දුරකථන අංක ලබාගෙන දුරකථන අංක හරහා සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් email address හරහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. Facebook page එක හරහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදියට ඔයගලන්ගේ සිහිනේ සැබෑවක් කරගන්න විශේෂයෙන්ම මම කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට මේ ටොපික් අපි විභාගයේ ඇයි කරන්න ඕනේ කියන එක පැහැදිලි කරද්දි මම ඔයාලට කිව්වා මේ අපිට අධ්‍යාපනයේ දොරට විවර වෙනවා කියලා කොරියාව තුළ. ඔව්. ඒ සඳහා MHC අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙලකුත් මේ විත්ති සකස් කරමින් ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන ඉදිරියට ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්නම් ඉදිරියේදී. ඉතින් දැනට අපි යුනිවර්සිටි වලට ඔයගලන්ව සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. සම්බන්ධීකරණය කරනවා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා කොරියාවේ. ඉතින් ඒ සඳහාත් මේක ඔයගලන්ට හොඳ අඩිතාලමක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔයාලගේ ඔගලන් ඉදිරිපත් ඔයගලන් විභාගයට ඉදිරිපත් වෙලා විභාගේ සමත් වුණාට පස්සේ ඒක ඔයගලන්ට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. එහෙම නැත්නම් වාසියක් වේවි ඔයාලගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්නට කොරියාව තුලදී. එමනම් අපි ඇත්තටම උගලන්ට කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල සමග සම්බන්ධීකරණය කරලා දීලා ඒහා සම්බන්ධ උපදේශනය ලබා දෙනවා ඉදිරියේදී ඒ වගේම විශේෂ හැකියාවන් තියෙන දරුවන්ට අපි විශේෂ විශේෂ උපාධි සඳහා සම්බන්ධ වෙන උගලන්ටත් අපි ශිෂ්‍යත්ව සඳහා සම්බන්ධීකරණය කරලා දෙනටත් ඉදිරියේදී ඔබ ඔබලත් සමග රැඳී සිටිනවා. ඉතින් MHC අප සමග සම්බන්ධ වන්න ඉදිරියේ ඔබලන්ගේ කොරියානු භාෂා අධ්‍යාපන කටයුතු සහ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධීකරණයක් අවශ්‍ය වන හැම වෙලාවකම. ඉතින් MHC අපි ඔබලත් එක්කලා හැමදාමත් ඉන්නවා. එදා වගේම අදත්. එහෙමනම් මෙවැනිම වටිනා කියන තොරතුරු අරගෙන නැවතත් සම්බන්ධ වන්න එක්වන්න අප සමග. ආයිබෝර්ඩ්